Mae sut rydym yn teithio yn gallu cael effaith fawr ar ein cymuned. Gall pob un ohonom helpu i'w gadw'n fwy iach a mwy diogel. Dyna pam rydym eisiau i derfynnau cyflymder gael eu gostwng o 30 milltir yr awr i 20 milltir yr awr mewn rhai llefydd. Trwy yrru ar gyflymder o 20 milltir yr awr, byddwn ni'n gallu ei gwneud hi'n fwy diogel i blant gerdded yn ei feicio i'r ysgol, gan roi'r lle sydd ei angen i gadw'n iach. Lleihau damweiniau ar y ffyrdd a rhoi mwy o amser i ymateb i beryglon ar y ffordd ei gwneud hi'n haws ac yn fwy diogel i bobl deithio heb gar, gall pob un ohonom helpu i ddiogelu cymunedau'r dyfodol.